Ik herken mijn vader niet meer. Hij is heel erg veranderd. Hij wordt heel snel boos. Hij zegt allerlei rare dingen. Yılmaz Bey terminal evrede. Hastalık neticesinde bedensel ve karakter olarak tam anlamıyla çöktü. Yaklaşan ölümün de etkisiyle isyankarlaştı. Yumuşak huylu bir insanken sinirli ve aşırı duygusal bir insan oldu. Bazen korku krizleri yaşıyor, bazen derin üzüntü içinde veya etrafındaki insanlara bağırıyor. Ja, Durum çok kötü. Ben kocamı tanımıyorum. Kendi başına ağlıyor. Bana bağırıyor. Tanımıyorum ben kocamı. Mehmet'e bağırıyor. Ev doktoru dedi ki öleceğini kabullanmıyor. Mecbur Nam böyle yapıyor. Çocuklarla son geldiğimde çok kızmıştı. Ağlamalar, bağırmalar ve sinirlenmeler. Çocuklarım çok irkildiler ve artık bu tanıklar dedeleri değildi. Daha sonra bunu onlara anlatmaya çalıştım. Ama anlayıp anlamadıklarını bilmiyorum. En çok kızdığım olay çocuklarımın babamı sinirli, tuhaf bir adam olarak hatırlamalarıdır. Aslında kendisi her zaman hassas bir insandı sevimli ve şakacı bir insandır. Ölümün bir insanın haysiyetini böyle mahvedeceğini hiç idrak etmemiştim. Babam benim için her zaman hayranlık duyduğum bir insandı. Kuvvetli, destekleyici, insanlara her zaman yardım eden ve de şakacı bir insandı. Eğer onu şimdi görseniz bedensel ve ruhsal olarak çok bitkin bir halde. Bunu söylemek belki tuhaf olabilir ama kendisi bu durumda iken artık ziyaretçilerin gelmesini istemiyorum. Anlamsız şeyler söylüyorlar. İnsan utanıyor bu durumdan. Annem neler düşünüyor düşünsenize. Her şey olacağına varır. Artık yapacak bir şey yok. Onunla çok güzel bir hayatım geçti. Artık ondan vedalaşmam gerekir. Ama yapacak bir şey yok. Allah'a kalmış. Yaşlı olmasına rağmen babam ölecek. Her şeyin başka türlü olmasını isterdim. Neden böyle olması gerekiyor? Hayatımla ilgili birçok şeyi kendisiyle konuşmayı isterdim. Ve bunda artık imkanım yok. Yapacak hiçbir şey yok. Artık Allah'a kalmış bir şey.